ल साथीहरू आज फेरि पनि आइसकेको छु म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आजको भिडियो चाहिँ एकदम स्पेसल हुनेवाला छ र साथीहरू मेरो लागि नै एकदम मेरो लागि त अब स्पेसल हुनेवाला छँदैछ र हजुरहरूको लागि पनि एकदमै स्पेसल हुनेवाला छ र साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ अनलाइन अर्डरहरू अब होइन हुन्छ नि त्यो अनलाइन अर्डर चाहिँ मैले एउटा गोप्रोको अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ साथीहरू गोप्रो अब भोलिसम्म मेरो गोप्रोहरू आइपुग्छ र साथीहरू यो अब अनलाइन सपिङ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त अब देख्दै नदेखिकन अब अनलाइन अब च्याटमा बोलेर चाहिँ त्यस त्यसमा बोलेको त्यो बोलेको भरमा चाहिँ अब पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यही भएर अलिक हार्ड लाग्यो यो केस चाहिँ होइन त्यही भएर मैले चाहिँ गोप्रोको अब रिभ्यू गर्नेवाला पनि छु र त्यसको साथसाथै यहाँनिर पेमेन्टहरू गरेको प्रुफको प्रुफहरू पनि रहनेछ र साथीहरू त्यसको लागि मैले चाहिँ आज भिडियो बनाइरहेको छु साथीहरू र पक्कै पनि मलाई लाग्छ गोप्रो जहाँसम्म मेरो हातमा आइपुग्छ पनि भोलिसम्म र आजभन्दा तिन चार महिना अगाडि पनि मैले यस्तै अनलाइन अर्डरबाट सामान मगाएर आफूले लिएको पनि थिएँ साथीहरू र मलाई त्यस्तो त्यति साह्रो लाग्दैन कि विश्वास नलाग्ने चाहिँ होइन त्यही पनि अब आइहाल्यो अर्डर गरिहाल्यो त अब एउटा सानो भिडियो पनि गराइदिउँ भन्ने कुरो हो साथीहरू र साथीहरू अब अनलाइन चाहिँ अब अर्डर चाहिँ गरिसकेछ र अब यहाँनिर ब्याङ्कहरू ब्याङ्कको अकाउन्टहरू चाहिँ दिइसक्यो अकाउन्ट नम्बरहरू सो यो अकाउन्टमा चाहिँ खाताहरूमा यो अकाउन्टमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने भनेर साथीहरू मैले चाहिँ अब ट्रान्सफर गरिदिन ला लाग्छु साथीहरू र र साथीहरू अब ट्रान्सफर गर्नुमा पनि किन ढिलो होइन अब आफ्नो अर्डर सामान आइपुग्नु अब ढिलो गरेको छैन भने अब म पनि होइन ढिलो किन गर्ने र साथीहरू अब यसको यो गोप्रोको रिभ्यूको लागि नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूले देख्न पाउनुहुनेछ साथीहरू त्यो भिडियो गोप्रो रिभ्यूको पनि र साथीहरू अब लागौँ हाम्रो पेमेन्टतर्फ साथीहरू यहाँनिर म आइसकेँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर र साथीहरू यहाँनिर चाहिँ अब ब्याङ्कमा अलिक पैसा पनि छैन बल्ल बल्ल मिहिनेत गरेर राखेको पैसा हो यो यति पनि साथीहरू एकदम मिहिनेत गर्नु परिरहेको छ यहाँ पैसा कमाउनलाई र साथीहरू अब यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा लगाइदिनेछु साथीहरू यहाँनिर अब ब्याङ्क चाहिँ प्रभु प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड भन्ने छ र अब यहाँनिर यहाँ गएर चाहिँ अब अकाउन्ट नम्बर हालिदिनु पर्नेछ साथीहरू ल अकाउन्ट नम्बर पनि भइसक्यो र अब यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु र अमाउन्टमा गएर यहाँनिर सडतिस सय रुपियाँ चाहिँ मैले पैसा पेमेन्ट गरिदिनु पर्नेछ र साथीहरू यहाँनिर रिमार्क्समा अब चाहिँ यहाँनिर के राखौँ त भन्दाखेरि Sujan Rai GoPro full payment यति भनेर चाहिँ मैले राखिदिइसकेपछि साथीहरू <clears throat> ओहो यहाँनिर अकाउन्ट फेरि ब्याङ्क यहाँनिर राख्नुपर्ने भयो <clears throat> यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर मैले अब सडतिस सय रुपियाँ चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाउनेछु साथीहरू र यसलाई चाहिँ अब एउटा स्क्रिनसट पनि राखौँ ओके साथीहरू यहाँनिर सक्सेसफुल छ मेरो पेमेन्ट चाहिँ र यसलाई चाहिँ अब सेभ गरेर राखिदिउँ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ अब मेरो चाहिँ पैसा पनि ब्याङ्कको पैसा नै सकिसक्यो साथीहरू यहाँनिर मैले चाहिँ पेमेन्ट पनि गरिदिइसकेको छु र अब हेरौँ भोलिसम्म अब सामान आइपुग्छ र त्यसपछिबाट फेरि अर्को रिभ्यू गोप्रोको रिभ्यू गरेर मैले हजुरहरूलाई नै देखाउनेवाला छु साथीहरू र आजको लागि यति नै साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेलायकनलाई पनि अलमा प्रेस गरिदिनु होला साथीहरू र आजको लागि यति नै फेरि हामी भेट्ने नै छौँ नेक्स्ट रिभ्यू भिडियोमा र कस्तो कस्तो के के के के गर्नेछ हाम्रो गोप्रोले साथीहरू हजुरहरूलाई सबै मैले डिटेल यहाँ फुल डिटेलहरू हजुरहरूलाई मैले बताउने नै छु साथीहरू र आजको लागि यति नै फेरि हामी भेट्ने नै छौँ नेक्स्ट भिडियोमा गाइज